parfois jusqu'à sa propre tombe. Quand enfin un jour elle a trouvé la lueur au cœur même de Et toujours même si avant l'avait pleuré La tête haute avec fierté Retrouvant sa dignité